Я потом разберем то, как создать скрытую папку на своем телефоне под управление операционной системой Android. Без разницы, будь это а, Samsung, Honor, либо еще какой-то другой телефон. Главное, чтобы он был на Android. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится файловый менеджер. А, чтобы его установить, мы должны зайти в Play Market. Заходим в Play Market, прописываем просто мои файлы, мои, ну Файлы. Нажимаем поиск. И здесь у нас различные файловые менеджеры. Я буду использовать вот этот данный файловый менеджер Samsung My Files, потому что у меня Samsung. Можно нажать «Открыть», можно нажать «Установить» и так далее. Он у меня уже установлен, поэтому мне ничего здесь делать не надо. Далее мы должны зайти в наш файловый менеджер. То есть у нас будет отображаться здесь, в принципе. Можем найти его. После установки заходим в наш файловый менеджер. Зашли. Что нам надо делать дальше? К примеру, мы хотим э, сохранить либо на карте памяти, либо на памяти устройства. Я буду сохранять в памяти устройства. Захожу в память устройства. И здесь у нас все наши папки различные есть. Далее, что нам надо сделать? Нам надо зайти в меню и настройки. А здесь вверху у нас вот есть вот такие вот Э, три точечки в верхнем правом углу, нажимаем на них, а выбираем настройки. Зашли в настройки. Далее спускаемся ниже, и здесь у нас есть отображать скрытых системных файлов. То есть отображение скрытых системных файлов, нажимаем включить. Все, мы включили. Теперь выходим и видим, что у нас вот такие вот папочки появились различные, а, как бы зарешоченные. Это у нас скрытые файлы и папки такие прозрачненькие. А, чтобы создать э, здесь папку, нам надо нажать а, сюда на три точки и нажать «Создать папку». Нажали «Создать папку», новая папка, но перед этой папкой мы должны поставить точку. Поставили точку, нажали «Создать». Вот у нас создалась новая папка, и она у нас будет скрытой. И пока у нас отображаются скрытые файлы и папки, мы можем а, перенести а, в нашу папку что-либо зайти и сюда перенести какие-нибудь картинки, либо еще что-то а, с вашего телефона. И затем выключить отображение скрытых файлов и папок. Как видите, здесь вот все папки у нас пройдены. А спускаясь вниз, здесь нет у меня ни одной папки с названием «Новая папка». А сейчас я выключу отображение скрытых файлов папок так, заходим снова в настройки, зашли в настройки, и здесь я нажимаю выключить. Что ж, теперь мы заходим обратно и смотрим. Здесь этой новой папки у нас нет. Снова включаем. Настройки. Отображение скрытых систем. И как видим, здесь появилась у нас новая папка. Я могу ее также удалить, переместить и так далее. Я ее удалю. На удалить в корзину. Все, я ее удалил. Закрою отображение скрытых систем. Ну, на этом все, в принципе. Так вы можете скрывать э, ваши фотографии и различные файлы на своем Android э, телефоне, а, который бы вы не хотели показывать э, каким-либо посторонним людям. Ну а на этом все. Надеюсь, видео было полезно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.